Air susurut salia telu kombak subunyi Oh di sana sa di sini rasa sunyi Jarak dia bikin bisa Satra bisa tanpa ku Kau tak ada tidur malam Satra sono susah karena jarak Dia bikin Satra tenang Karena dia punya bayang-bayang Satra bisa tanpa ko Kalau kau jauh sa susah iyo Sumpah ne Satra sulo Karena kau bikin sa hati loyo Tapi kau pergi sutara balik Rasa hati ini hancur malele Malam sa tidur Satra sono Karena kau yang sa saya. Kau sejauh sekarang sableng blank Satra mau sayang kau Balik dulu ke place Rindu ini tak ada rap Hati susah DP disco Selalu potong ku time So takut nanti kau jalan dengan lain Kau hilang kau sulai Tak rindu kau tak bermain Oh sayang Saya rindu Bayang Jangan hilang Aduh tak mau saat tidur malam terasono Karena tinggal pikirku Aduh sio hati susah nih ada ombak su pica pica mata su kaca kaca tolong kau balik sudah leher ni sakit telan luda tiap hari saya su tunggu dari Senin sampai Minggu semua cuma karena rindu bisa Satra bisa tanpa kau Kau tarada tidur malam Satra sono Ketika sabar teduh di bawah kesepian Saya sadar ternyata kau itu suhilang Entah saat. tahu pergi coba kau bilang Teluk dan Tanjung kasih tak tapele Saat susah sio apele Jangan kau bikin begitu boleh Sayang kau cara tarabai Hati tak tabrak cinta tak gantung Terpisah jarak kurang beruntung Kau itu sapu separuh jantung Kau di sana jangan main tikung Hati selalu sajaga Lapis jiwa dan juga raga Harapan hati agar kuat Rasa tersegar jarak kau buat susurut saya lihat rasa sunyi Jarak dia bikin tong dua begini Dia kasih pisah tong dua pu cinta ini Oh sayang kau di mana Kau hilang kabar sumpah saya gelisah えっ